Salutare tuturor, eu sunt Ionut și astăzi am revenit cu un nou video pe canal. Mm, nu, nu pentru ca să-mi prezint uh, serverul de Metin 2, ci pentru a vă ruga să uh, mi uh, lăsați în secțiunea de comentarii propuneri pentru următorul video. Nu am mai postat de, de ceva timp, mai exact de aproximativ 9 luni, pentru că nu am mai avut timp și nici idei pentru a crea conținut. Așa că vă rog să propuneți voi în secțiunea de comentarii ce ce ați dori să fac pentru canal. Ehm, o să citim câteva comentarii acum. La primul video, eh, Necon spune că muzica este prea tare, mulțumesc ca să țin cont de asta, iar eh, pentru video acesta și pentru următoarele o să setez eh, un volum în care să mă aud mai bine, iar muzica să fie mai la un volum mai mic. Că Marian mă salută, Uh, salut Marian, ți-am văzut canalul, la niște videouri uh, foarte frumoase, chiar vă recomand să intrați pe canalul lui. Uh, postează foarte des um, anumite review-uri pentru jocuri de pe laptop, pentru un anumit tip de laptop. Este foarte interesant ce face el acolo și are o calitate foarte bună. Alex Gamerul mă întreabă dacă um, mă las de Metin, <laughs> ceea ce este imposibil, nu, nu mă las de Metin Uh, de asta și încerc să îmi fac uh, serverul din ce în ce mai bun. Uh, ca la deschidere să am foarte mulți playeri și um, să vă ofer un server de calitate și unic în România. Mihai Rubani spune bravo, mulțumesc Mihai, m-ai motivat destul de mult și tu ca să continui videoul și mulțumesc și pentru like-uri și pentru cele 1000 de um, vizualizări la primul video, chiar dacă este mai joat și nu are o rezoluție prea bună. Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Deci, uh, revenind la um, următorul video care va urma și sper să urmeze cât de rapid, uh, vă aștept comentariile cu cel mai mare drag, vă voi răspunde și cel mai uh, probabil veți apărea și voi.